Fala povo, hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot e hoje nós vamos falar sobre animação dinâmica de bones. Nós vamos manipular os bones dinamicamente Ao invés de mostrar um passo a passo, eu vou mostrar a vocês o que foi feito, porque ultimamente eu ando tendo pouco tempo para trabalhar nos tutoriais. Nós temos a nossa cena aqui. Eu coloquei um pequeno objeto que vai servir como referência. O nosso personagem vai olhar para esse objeto enquanto anda. Vocês vão seguir os outros tutoriais sobre exportar caracteres para Godot. E aqui nós vamos fazer uns pequenas modificações. em cima mesmo daquele script base que a Godot tem nos seus demos. Primeira coisa, é sabermos qual o bone que tem que ser controlado. Então eu volto aqui. Lá no personagem, eu tenho o skeleton e eu tenho um, um array com todos os bones a começar pelo zero aqui, que seria o primeiro bone criado no Blender. Eu vou pegar a cabeça do personagem, então eu vou pegar o bone que está bem aqui. Meu está oculto. E esse é o Bone 005, é o nome do meu Bone. Volto na Godot e procuro aqui E aqui está ele, ele é o Bone de índice 13. Como o nosso array aqui começa do zero, em programação eu sei que eu posso usar o número 13 direto. Trata-se desse Bone aqui. Para facilitar o código, nós vamos trabalhar com constantes para que eu não precise ficar procurando no código o número do bone toda vez que eu precisar alterar alguma coisa no nosso modelo. Eu vou criar a constante bonehead com o valor do índice dele e logo abaixo vou pegar um dado adicional que não vem naquela matriz do Skeleton. Tem que vir aqui no Blender, entrar no modo de edição, com aquele bone selecionado, N, a posição daquele bone, que na, nos dados da pose do bone dentro do Agodot eu não tenho a informação de translação desse bone, que ela é importante para eu fazer uma visualização dos objetos. Obviamente, na Godot, vocês vão inverter esses dois eixos, o Y e o Z aqui. E vou criar esse vetor aqui. O X, o Z lá do Blender e o Y do Blender. só essa informação que eu preciso. Eu também tenho uma outra variável aqui. Uma look at target, que é um ponto qualquer que eu vou estar olhando e uma que é o esqueleto que eu vou guardar ele. Por que, que eu tenho essas três variáveis aqui? Quando eu inicializo a cena, eu alimento o esqueleto com aquele node que está no meu esqueleto do personagem. Isso é para eu evitar que eu tenha que ficar cada frame fazendo um uma varredura na minha cena. A outra informação que é o look target, ela vai vir aqui no meu modo de teste, ela vai ser atribuída com o getNode. No jogo real, eu vou usar algum ponto pelo sistema de seleção. Então, o que tiver selecionado, o personagem vai virar a cabeça e olhar. Eu estou fazendo isso dentro da função process mesmo. Esse é, é o trecho que vai fazer o personagem olhar para o objeto. Se o meu look at target estiver definido, eu vou pegar aquele bone, a pose dele na verdade, que é um objeto do tipo transform. Eu vou verificar se a animação corrente ela é stand ou walking, porque não me é interessante que ele fique movendo a cabeça enquanto faz algumas outras animações, como luta, por exemplo. TG vai guardar a posição do objeto que está sendo visualizado. Veja que eu aplico a função xform em cima da matriz global de transformação do meu esqueleto. Isso vai fazer com que o TG esteja na coordenada local desse objeto do esqueleto. Essa aqui é uma função dot product, simplesmente para eu saber se o meu objeto está sendo visualizado está virado de frente para o personagem. Se ele estiver de costas, vai ficar meio estranho o personagem tentar olhar para trás e o jogador não vai ver nada na tela indicando. Eu tentei fazer inicialmente com a função lookat do, do transform, mas o melhor resultado foi usando uma forma mais bruta de obter os valores de rotação, que é essas duas funções aqui. O arco tangente, versão 2, né? daquela posição que eu acabei de calcular aqui, menos a posição do Bone. Eu faço isso para o eixo Y e para o eixo X. O X vai ser para ele levantar ou abaixar a cabeça, o Y para ele virar para os lados. Aqui eu apliquei restrições para evitar que o personagem vire como se fosse o filme do Exorcista, de 360 graus na cabeça. Esses valores eu obtive por testes, dei um print aqui, fiquei monitorando os valores. Mas são mais ou menos esses aqui mesmo, um valor adequado para o nosso personagem não quebrar o pescoço. Ah, vejam bem, eu estou usando a função getBonePose do Skeleton. Na hora de eu aplicar essa pose ao esqueleto que eu quero que está sendo renderizado, eu vou usar a função setBone custom pose. Porque se essa função setBone custom pose ela é cumulativa, mas eu quero trabalhar mesmo na função que foi processada pela animação normal do esqueleto. E a aplicação da pose é feita assim. Eu pego a pose mesmo, rotaciono a cabeça de cima para baixo e rotaciono no eixo do pescoço para olhar para os lados. É esse valor aqui mesmo, o 1 fica no Z do vetor 3 aqui. Aplico. Aqui é a nossa xícara. O personagem em modo rascunho. Observe quando ela vira de costas, já não funciona. Ela está olhando direto para a xícara. E é isso aí. Foi um tutorial bem simples, mas eu espero que ele seja útil, porque esse processo de animação dinâmica a gente usa em jogos atuais quase o tempo inteiro. Aqui, por exemplo, um pequeno adentro, se vocês quiserem, eu, por exemplo, vou fazer esse aperfeiçoamento nesse algoritmo. Vou colocar mais algumas condições aqui. E até um certo ponto eu vou rotacionar o pescoço e passando desse eu vou rotacionar depois o tronco. Vocês podem notar que ela está movendo apenas a cabeça. Quando nós temos a necessidade de virar um pouco mais o pescoço, Eu é dar uma senhora engasgada aqui. Então dá para se aprimorar bem esse algoritmo só colocando mais sentenças aqui. Bom, é isso e até a próxima.